Ini maybe sebab aku letak dua kali kata ni. Ha, review fail. Uh, back to my channel. In today's video, aku nak cakap pasal Stay Genius Baked Highlighter. So, I already have my full face on and sorry kalau mata aku sedikit scary today sebab aku tadi saja main warna and then what can I do? Mata aku jadi hantu. <laughs> So this is the highlighter that I want to talk about. This is a baked highlighter. So we're gonna test on textured skin. For information, seperti yang penampak muka aku memang textured. So disebabkan kulit yang textured ni, kita tak maulah macam highlighter yang kita pakai tu akan enhance lagi kita punya texture kan. So jadi tak cantik. Dalam video ni aku akan buat deep review pasal this highlighter kita akan tengok dia punya texture application dekat kulit menggunakan banyak cara ajum ah, aku beli kod 01 aku harapkan yang ni adalah pink highlighter tapi sebenarnya dia macam colour silver silver dusty purple Faham tak dia macam like very soft dusty purple has a purple undertone actually untuk aku mungkin colour ni tak berapa sesuai lah sebab dia nampak macam lagi cerah kan untuk kulit aku. Bila kita pakai highlighter yang lagi cerah daripada kulit muka kita, dia ya. akan nampak macam garis garis stripe tau. Jadi tak nampak natural and tak cantik. So untuk fair skin tone, untuk kulit yang cerah, yang putih melapak buat sajat, baik sesuai lah pakai yang macam ni. Oh no no no no. Bukan macam sajat. Macam Asparuski, you know? Di Albino Man. <laughs> in Malaysia Mungkin sesuai pakai yang ni Tapi Kalau untuk skin tone yang macam aku Sesuai untuk pakai like champagne Ataupun Color Yang color gold-gold macam tu Memang cantik lah Untuk deep skin tone pula Sesuai untuk pakai color Yang betul-betul gold ha, Memang nampak cantik atas kulit report oh, So the highlighter comes with Like a compact powder punya packaging Okay, Stay punya packaging Dory memang sangat-sangat berkualiti dan dalam ni ada cermin. Aku sangat-sangat terharulah sebab dia ada cermin. Ya Allah. Apa boleh pergi mana-mana like apa boleh buka satu produk ni terus boleh pakai tak payah nak grab cermin mana-mana dah. For the uh, product itself, dia macam ada texture wavy-wavy macam ni kan. Kita try swatch. Bila dah swatch, dia punya texture rasa macam a little bit dry. Highlighter yang aku pakai pernah pakai sebelum ni pun tak adalah sekering macam ni. So dia swatch Dia ada banyak shade sebenarnya Based on my swatches on the hand Memang nampak uh, highlighter ni ada glitter Ataupun orang kata ada shimmer So for information Aku belum lagi set muka aku Sebab aku nak test this highlighter Bawah setting spray dan juga atas setting spray For tools I will use this two brush. Usually I use this brush. Walaupun dia agak besar. Tapi macam okey lah aku masuk ke highlight guna benda ni. But this brush biasa macam ni mau guna untuk highlight kan. Let's try both actually. First, um, aku nak try untuk bawah setting spray lah. So I will test them here. So ini kita kepilkan sedikit. Ooh, ooh, ooh, ooh. So I'm taking this fan brush dip into mm. Mm. so let's try nampak tak dia macam stripe nampak sharp macam tu kan okay, macam banyak sangat pula tapi kan uh, untuk pakai highlight jangan buat straight macam tau dia kena like a circular motion Okay, kalau tengok close up Nampak tak? Dia macam disebabkan formula dia yang dry Nampak tak? Dia macam nampak tak glitter-glitter And dia nampak macam pores aku Can you guys see? <sighs> okay, it's okay So, let's try using this brush Pula Just dip sikit je And then just Try to blend everything tak kenan, tak kenan, tak kenan. Oh my god. Look so bad on my face. Okay, eh, biasanya kalau macam nampak macam ni, aku suka ambil sponge and then just dab everything supaya dia macam pick up extra products ke apa ke. Make sure damn sponge, okay? Oh, better sikit. looks dry on my skin. I don't know whether it is my foundation, my powder ke apa ke. But memang nampak dry. Tak apa, kita akan tengok perbezaan bila kita dah set muka kita dekat sebelah sini pula. I already set my face. Let's take this one. guna brush fluffy brush ni lagi buat dia punya finishing nampak tak strike tau memang nampak natural sikit dia tak ada nampak like segaris zak macam tu kan look dia dah macam ada dimension sikit I'm taking a sponge then try to get di perbezaan uh, kita pakai this highlighter dekat atas setting spray dengan dekat bawah setting spray dia nampak orang kata lagi dry tau nampaklah aku punya pores and then Nah, foundation dah transfer sikit Kita guna atas setting spray When all the powders and then foundation tu dah blend dengan our skin And then we put ha- this dry highlighter on the skin Memang nampak macam for me better lah daripada pakai dekat bawah setting spray actually Next nak try highlight dekat sini pula Okay, untuk highlight hidung, kita letak kat tulang hidung ni, dia dekat melengkung. Okay, and then just blend using your fingers. Semua orang kan suka highlight macam dari sini, terus straight. Memang nampak macam muka minyak ah, nampak tak natural. Ha, dekat hidung. Kau letak kat hidung, aku pun suka nampak macam hidung kita macam mancung pelik kan. Macam pek mentik, like, letak sikit je dia macam dah nampak. You guys dah tengok aku punya short review just now it's time for me to say this thing to you. This highlighter tak sesuai untuk siapa yang kulit kering, siapa yang textured skin macam aku tak sesuai, okay? Apa yang tak suka nampak shimmer dekat atas muka, also this highlighter not for you. Okay, aku tak bagi tahu harga eh kat hangpa. <laughs> this highlighter worth 5 ringgit plus minus memang tak boleh bagi harga tetap lah sebab uh, Shopee like they play around with prices disebabkan sale, discount dan sebagainya Bukan aku nak kata highlighter ni tak boleh guna <laughs> Boleh Tapi macam aku teknik aku buat tadi Guna dekat atas setting spray And then guna sponge So bila guna sponge Memang orang kata dia akan lagi natural Dia akan blend highlighter ni macam dekat dalam kulit kita Faham tak? Aku tak pernah sebenarnya beli highlighter warna putih macam ni. Menyesal lah juga kan. And so aku ingatkan menatang ni pink. Tapi bukan pink pun. Color purple. So apa yang terjadi, biarlah terjadi. Uh, but I have exciting news for you guys. Aku dah dapat 100 subscribers. This is giveaway time. Thank you so much siapa yang subscribe to my channel. Daripada dulu 0 subscriber sampai lah sekarang 100 subscribers. Memang angka 100 tu macam aku bukan nak exaggerate tapi 100 tu macam bermakna bagi aku. Betapa susahnya aku nak gain trust from strangers on the internet untuk subscribe dekat channel aku. Susah weh like setiap video yang aku upload adalah tambah dalam seorang, dua orang. So macam aku kena keep posting videos sebab nak dapatkan more subscribers lah. Now aku dah ada like uh, 20 uploads macam tu. Which is a lot, okay? 20 upload is a lot. Hadiah untuk giveaway ni aku akan bagi Nita Cosmetics Eyeshadow Palette in the shade Spice Bazaar untuk siapa-siapa yang bertuah. Aku ada tiga rules. The first is subscribe to my channel you have to subscribe to my channel in order to join this giveaway. Second, um, you have to follow my Instagram uh, Nana Rizal. Okay. The third one is you have to comment down below your favorite kit pen products. Contohnya macam hampa punya favourite eyeshadow, hampa punya favourite blush, hampa punya favourite powder. Ha, benda-benda tu lah highlight ke apa-apa yang dalam pen Ya Allah itu aku, Aku terlupa Selepas apa komen kat bawah Leave your email So that aku boleh dapatkan maklumat Mengenai lah untuk nak post Barang giveaway tu So don't forget to check my videos Kalau apa belum tengok See you guys later